የተፈተነው እምነቴ ምንም ሳይነቃነቅ ውስጤ ውስጥ ያለው ቃል ያዘኝ እንደ መልህቅ ማዕበልና ወጀቡ ቢፈራረቁብኝ አንዳች አልሆንም እዘልቃለሁ የአምላኬ ቃል አለኝ የተፈተነው እምነቴ ምንም ሳይነቃነቅ ውስጤ ውስጥ ያለው ቃል ያዘኝ እንደ መልሕቅ ማዕበልና ወጀቡ ቢፈራረቁብኝ አንዳች አልሆንም እዘርጋለሁ የአምላኬ ቃል አለኝ። እንደ ጸና ቀረ እንደ ጸና ቀረ እንደ ጸና ቀረ ቀስቴ ጸና እንደ ጸና ቀረ እንደ ጸና ቀረ እንደ ጸና ይለፍ እንዳይወድቅ አይጠፋ ብሏልና ቀስቱ ቆሞ ቀረ እንደ ዝና ምን እንዲፈተን መንግሥቱ አልቀረ ጊዜውን ጠብቆ እና መምጣቱ በዝግታ የኖረም መንፈሱ የጨመተ እያሸነፈ ይኖራል ሁኔታን እንደመቀጠን የህይወቱ ጎዳና አቀበት ቁልቁለቱ ሁሉም ጊዜውን ጠብቆ እና መምጣቱ በዝግታ የኖረ መንፈሱ የጨመተ እያሸነፈ ይኖራል ሁኔታን እንደመከተል እንደ ጸና ቀረ እንደ ጸና ቀረ እንደ ጸና ቀረ ቀስቴ ጸና እንደ ጸና ወትሮም የበላይነህ ክብር ነው መገኘት እኔ ቤት ሲሆን ሲሆን አልኩት